pesa nyingi uh, moja ya kitu ambacho ni changamoto kubwa kwa madizaina wengi ni kustaki anapofika kwenye level fulani na kuanza kukata tamaa, kuona karia hailipi. Basically, tunapoanza kujifunza un, lazima ujifunze ugeneralize, almost ujifunze kila kitu, kwa maana ya kwamba kama unataka kuingia katika creative industry, hasa katika soko la nchi yetu, hata katika masoko ya nchi nyingine, ukitaka kukompiti zaidi basi ni, ni, ni dhahiri ya kwamba unahitaji kujifunza vitu vingi lazima ujifunze graphic design kwa ujumla unaweza ukajifunza video kushuti na kuedit unaweza ukafahamu sasa general how film filmmaking inaweki ukafanya wedding commercials eh kama ni masuala ya uh, video pia ukajua motion graphics na vitu vingine kama hivyo ambavyo ni basic but as time goes on kadri mda unavyoenda utajikuta unaanza kuona kwamba mbona hakuna pesa kwenye design so hicho ndo kipindi cha kujitambua kwamba wewe unataka nini zaidi uweze kukipenda na kukifanya zaidi kuwa kama sehemu ya wewe aa, ah, kukifanyia kazi muda wote so hapa kuna mambo mawili generalization pamoja na specialization so kadri mda unavyoenda kwenye karia yako kama designer inabidi uanze kuspecialize kwenye nichi fulani ili kuhakikisha kwamba unakuwa vizuri na uweze kuwa paid high kulinganisha na kipindi ambacho unaanza so ukishafika kipindi fulani umependa kwa mfano mi binafsi napenda sana film making napenda kila kitu kinachohusiana na kushika kamera kufilm kufanya editing na kufanya distribution ya kazi so basically unaweza ukaona unachagua nichi ya kile kitu ambacho unakipenda zaidi na unaweza kukifanya kwa muda mrefu na ukaanza kueni kipato likewise kuna mtu mwingine anapenda brand identity yeye akipewa kazi ya logo anaenjoy ananyosha kwelikweli kuna mtu mwingine anapenda packaging design ukimwambia bwana kuna bidhaa natakuwa ifanyie packaging basi ndo kazi yake kuna mtu mwingine yeye yuko vizuri katika maswala ah, ya kutengeneza posters flares na kazi zingine za design kama hizo kwa hiyo ah, una specialize kulingana na kile kitu ambacho unakipenda na unakifili zaidi hicho sasa ndo inabidi utumie muda mwingi kuweza kukistadi na kujua kinawezaje kuingizia pesa nyingi na ukaweza kutengeneza income zaidi kupitia nichi husika ambayo ah, tumeweza kuichagua na kuifanyia kazi by the way nitafanya video ambayo nitazungumza kwa undani kuhusiana namna gani ambavyo unaweza ukapata wateja katika haya maswala ya creative so nitafanya video na nitazungumza kwa undani kuhusiana na hicho kitu aa, ah, na tutaweza kujifunza kwa pamoja lakini video ya siku ya leo ni zaidi kuhusiana na namna gani sasa ambavyo unaweza ukafanikiwa zaidi kwa sababu kama ukiwa wa kawaida basi utapata pesa za kawaida eh, portfolio yako ikiwa na makazi mengi ni ngumu hata mtu kuona kwamba huyu anaweza akalipwa pesa nyingi kwa ajili ya kazi fulani so nitakuwa uchague niche sehemu hata unapojiblandi watu wanaweza kukuidentify kwamba bwana yule mpelekee kazi fulani so hapo unapotengeneza mazingira ya scarcity kuonekana wewe ni nondo unapotengeneza mazingira ya value ya watu kuona kwamba unaweza ukadeliver kitu fulani vizuri ndivyo ambavyo unaweza ukaendi pesa nyingi ukaprice vizuri na ukatengeneza maisha kupitia hiyo niche na basically utakuwa competent kwa sababu mtu ambaye ameamua kwamba mi nataka nifanye brand identity lakini nadili na na, na real estate pekee so mtu kama anakuwa na advantage kubwa sana ya kuweza kutengeneza pesa kwa sababu real estate ziko nyingi hapa mjini na maeneo mengine hata duniani pia kwao ni biashara kubwa ambayo ina room kubwa ya kuweza kufanya utengeneze kipato likewise ukisema mimi nataka nifanye wedding tu peke yake kwao unakuwa nondo katika wedding unakuwa full equipped una vifaa vya kutosha na uko vizuri unafanya marketing yako vizuri iko based kwenye masuala ya wedding kwa hiyo utatengeneza kipato zaidi kikubwa zaidi kuliko mtu anayetaka afanye kila kitu, na wewe umesha unakuwa ushajiposition, unakuwa na vifaa vya kila aina ambavyo vinahusisha kazi, unakuwa na wateja ambao tayari wanakuwa wanarikaa wana recurring customer ambao wanarudi, kwa sababu ulideliver kazi nzuri, na wewe kazi yako ni hiyo tu. Mfano, mimi nina rafiki yangu mmoja, yeye yeah, anaweza kufanya wedding, anaweza kufanya nini yuko vizuri kwenye masuala ya video, lakini basically yeye ameamua kufanya live streaming tu na napata kazi nyingi kila siku nikiwasiliana naye anaambia leo niko karimjie leo niko wapi leo niko nimepata tenda ya serikali hivyo kwa hiyo kujiposition kwenye uh, nichi fulani ndio sehemu pekee ambayo inaweza kukufanya uweze kuearn pesa nyingi, kwa maana unakuwa uko nondo kwenye kile kitu, watu wanakufahamu kupitia hicho kitu kuliko kuwa wabaridi, kwamba wavuguvugu, unafanya hiki unafanya hiki unafanya hicho. Ni kitu ambacho kinaweza kikakuchelewesha sana na ukaona kwamba industry ni mbaya, na moja ya story ambazo nazisikia zaidi na watu wanakizungumza ni kwamba bwana, ah, design hailipi, huwezi kupata pesa nyingi na nini, lakini it's possible pale ambapo naamua kuspecialize na kujiposition kwenye aina fulani ya career ili uweze kutengeneza pesa nyingi. Nitatamani nione maoni yako, wewe unazungumzaje kuhusiana na hilo swala, tuweze kujumuika pamoja katika sehemu ya comment lakini usiache kulike video hii ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi, lakini share na mtu yoyote yule ambao unaamini anahitaji kujifunza kupitia ujuzi huu ambao nimewafundisha siku ya leo. Uh, ah, usahau kunifuatilia Instagram pamoja na Twitter, bila kusahau Facebook kwa jina la Geo Media Group. Mimi sina la ziada, otherwise See you next time.